Mann, साले का खोपड़ी तोड़ खोपड़ी तोड़ साले 满地查理，个阔背的墩。First Blood。满地查理，个阔背的墩，阔背的墩查理。满地查理，个阔背的墩，阔背的墩查理。